Этот лодку. Его физросло. Да, его физросло. Значит, мы берем шовный материал. Чаще всего на небе я использую <clears throat> ПГА 5.0 или 6.0. Саморсес? Да. Дешево и сердито. Сегодня будем использовать пролен 5.0, то есть монофил сам принцип. Первый шов, как я и говорил, мы накладываем дистальные линии разреза. Мы пережимаем там сосуды. Это выглядит вот таким вот образом. Видно? Угу. Да. Дальше короткую ниточку мы отрезаем. Что мы делаем дальше? Помните, мы отступаем от десневого края на 3 мм. У нижнего разреза мы захватываем раз, вкол и выкол сразу же в этом же месте. В области верхнего разреза, помните, да, только в области сосочка на 3 мм. Вошли и вышли. Вкол-выкол. Дальше вы <clears throat> держите в руках ниточку. Вот так. И пропускаете сзади два раза. Раз и два. И подтягиваете. Задача шитья вот этого <clears throat> немножко надавить края раны в направлении кости. Просто мы так сдавливаем сосуды чуть-чуть. И мобилизовывать, мобилизовывать ни в коем случае не надо. следующему сосочку. К следующему сосочку, так точно. На 2-3 миллиметра мы отступаем. То есть шов, он должен находиться всегда сзади от вас. Ну, это как типа матрасных швов, да? Да. Мясо на мясо похоже стало. А. так не видно швов, просто очень бледный. А, не, нормально, хорошо. так, так лучше, да. И в конце, э, к переди от раны, к переди от раны, также пьедестально мы сделали. Захватили ткани вне предела раны Вот. Все, что здесь, тоже то же самое во рту. Та же самая скорость. Самое главное, правильные швы. И правильная анестезия. Не спешите никогда э, работать на небе. Сделали укол, 15 минут подождали, потом еще, потом еще добавили в аппликальной точке. Начинаете работать. Закровило, не переживайте, паниковать не надо. Добавьте анестезию, пережмите, добавьте, сделайте анестезию вот в этих местах. Анестезию и швы наложите здесь, пару швов поставьте, потому что отсюда, да, кровит. Горизонтально, вот таким вот образом, буквально вчера кровилы, ничего страшного. Вот такой шов поставили один, потому что он кровит вот здесь. Все, пережали, без паники, а то от паники пациент еще напугается, еще сильнее будет кровить. Вот здесь пережали, и все, больше ничего не надо. Надо еще поставьте вот здесь шов. Не проблема. Но паниковать не надо. Может сильно закровить. Изначально, если у меня один случай был, доктор, коллега, она была у нас на занятии, потом решила работать. Она взяла трансплантат, а, отступая не на 2 мм от десневого края, а на 8 мм. То есть в глубине самой толщи, где сосуды, где условно говоря, море кишит акулами, да? Она решила туда войти. Конечно, скоро реанимация пациента. Спасли, но ну, все хорошо. Но если вы неправильно взяли трансплантат, не в тех местах, конечно, будет кровить. Да, да, да. То есть меня не было в клинике, и когда я уже приехал, это было два года назад. Ну ничего страшного, это урок один, один раз на всю жизнь, да? Поэтому Поэтому 2 миллиметра от десневого края. Все, мы сделали. Теперь наша задача, наша задача это декапитализировать сосуд, декапитализировать трансплантат. Значит, я иногда делаю, если нет вот этой палетки, вот на этой бумаге. То же самое. Конечно. Вот она. Дешево. Импортозамещение.